người bắn hay vậy ui thế mà không nốc kìa ui rồi thua nó ừ. 还还记记记得得得那那那年炎夏，里吗？挂满泪的脸颊和。 亲爱的兄弟姐妹，听呀听我说，你的热情和善良深深打动了我。无论赴汤遇火，献山来阻隔。 Wow. Help me, help me, help me. Help me. Ô, oh, trời ơi, thằng kia qua với cái mờ.

นั่งพระเทีย rồi lúc này nó nằm khó rất thiệt mình nghĩ là nó ở tảng đá này mình cứ quăng đá sao quăng bom sao